في البدايه كده قبل ما نتكلم في اي حاجه عايزين نعرف آه، اسحاق يعقوب اسمه بيتنطق الاسم الصح ايه؟ اسحاق يعقوب ولا اسحاق يعقوب ولا ولا ايه بالظبط؟ اه ده اكزاكت نيم اسحاق يعقوب اسحاق يعقوب از ذا اكزاكت نيم نوت اسحاق يعقوب and آه، اس uh, ايزك يعقوب نو اسحاق يعقوب في البدايه عايزين نتكلم عن اسحاق يعقوب بدايته في كره القدم كانت ازاي؟ عشان احنا عارفين ان انت بدات في غانا كان في اكاديميه جي ام جي وبعد كده آه، رحت Lierse البلجيكي وتحت 19 سنه وبعد كده من 19 الفريق الاول وبعد كده توجدت في الدوري اليوناني ومنها الدوري المصري فعايزين نعرف منك البدايه اصلا كانت ازاي احكي لنا التفاصيل اه اوكي اي I started playing جي ام جي It was a trials. They came to my city for justified uh, trials. Then uh, I was picked, so I go to join uh, the academy in Accra. And after uh, four years, we moved to uh, Belgium to play for the U19. So after the U19, I got I got the chance to play for the first team of Lisse for three years. Then uh, after the club was bankrupt, having problems and stuff, so uh, I moved to uh, Greece with Ergotelis. Then after uh, you know GMG Academy is for Magetsami, a great man uh, for me, and he told me, okay, I would like you to come to uh, Wadidegla and play for me because I have uh, problems uh, at the left back uh, position. And uh, I said, okay, no problem. Uh, I will come and uh, try here also. Yeah. ايه الاسباب اللي خلاك تسيب آه، الدوري ال- يعني في اوروبا عموما وتيجي الدوري المصري هل بسبب ماجد سامي ولا كان في اسباب تانية No, it's not about uh, Magid Sami, but uh, I always believe in in God. So I think this was a des- uh, destiny for me, maybe to play in Egypt, and then we never know what happened in our career. So I think it was my destiny to play in Egypt. So even uh, if he say come and it wasn't meant to be, like I couldn't be here in somewhere else, but it was just by by the grace of God. ايه الاختلاف ما بين الدوري البلجيكي والدوري اليوناني والدوري المصري خاصة ان انت لعبت في الثلاث دوريات I think uh, for me it's all the same. Football is the same, but uh, some part of the countries are more physical. Like in Egypt, it's more physical in uh, you know fighting and and stuff. But I think it's all almost the same. Yeah. But I choose Egypt because it's little more stronger. خلال المباريات الأخيرة في الدوري آه، المشاهدين بدأوا يتكلموا إن يعقوب آه، يعني قوة بدنية قوية عايزين نعرف السر ده آه، القوة البدنية الموجودة مع يعقوب وهل ده في دكتور تغذية مخصوص ولا ولا ايه بالظبط اللي بيحصل عشان وصلت لل يعني إن نكون المظهر البدني بالشكل بالشكل ده Um, no, there is no uh, specific diet or nutritionist or any doctor. No, it's just about uh, how you work and how you keep your body. I play for several years, so I know how to rest or when to eat before game or after game or what to do when I'm free so I think uh, it helps a lot also yeah. الناس كانت كمان بتتكلم ان في ماتش البنك الاهلي وبيراميدز الهدف الثاني ان يعقوب الدقيقه 80 وقدر ان هو يعمل sprint من ال... من من عند نادي كان في هجمه مرتده لبيراميدز خدها يعقوب من البنك الاهلي راح للبيراميدز وعمل assist اللي هو ما يعني ما وقعش على الارض كان ممكن لعيب ممكن ان هو يبقى تعبان مش قادر ان هو يكمل يقدر يعمل المجهود ده في الدقيقه 80 فده كان شايفه ازاي وهل المدير الفني حد اتكلم معاك في النادي عن الموضوع ده ولا لا؟ Um, with this I think uh, it happened because uh, in the game I I read the game I see the players some of the players of pyramid they were looking uh, a little tired than I used to to see uh, most in the games because they also try to attack attack all the time. So I see that they got a little tired. So when I had the ball, it was an opportunity for me to to use my uh, my strength to to run with them because I know if I go, they will not be able to to get me because they were feeling tired. Yeah. هل اللاعبين في البنك الاهلي بعد الهدف ده كانوا بيتكلموا معاك ان انت الحصان او سرعه الصاروخ ولا حد قال لك حاجه من دي فعلا من اللعيبه؟ Yeah, yeah. A lot of players used to say. Uh, not only the players, some of my friends also they they say, uh, "What did you take uh, before this game? Because you ran a lot." But uh, to be honest, I don't take anything. It's just uh, something I have in me, the the energy to play, to keep playing and stuff. So I think uh, there is nothing uh, behind this. It was just a, a normal uh, run for me, I think.